लेके होठों से मुस्कुराए आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए लेके होठों से मुस्कुराए आंखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए जो टूट के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए जो टूट के ना टूटे कोई ऐसा दिल दिखाए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए दो की मोहब्बत तूने की बेवफाई तकदीर ये हमारी किस मोड़ पे ले आई तकदीर ये हमारी किस मोड़ पे ले आई टूटे है इस तरह दिल आवाज तक न आए टूटे है इस तरह दिल आवाज तक न आए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए अफसोस मेरे दिल को मुझको भुला दिया है मेरी वफा का तूने अच्छा सिला दिया है मेरी वफा का तूने अच्छा सिला दिया है तुमने तो कह दिया बया भी कर न पाए तुमने तो कह दिया बया भी कर न पाए हम जैसे जी हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए एक हसीना थी एक दीवाना था